Rafa Geek 2013, bienvenidos. Bueno, para este truco vamos a tomar el billete de esta manera y le vamos a realizar un doblez aquí en donde termina la boca. Nos aseguramos que el doblez quede perfectamente a 90 grados. Bueno, vamos a realizar otro doblez en el otro extremo de la boca acá por ejemplo también a 90 grados y vamos a realizar un tercer doblez en la mitad de esta forma y el truco consiste en que al girar el billete se va a ver la cara triste la cara feliz triste, normal, feliz, triste, normal, feliz, triste, normal, feliz, normal, feliz, normal, feliz, normal, feliz, triste. espero lo hayan disfrutado mucho muchachos para el siguiente truco vamos a tomar el billete y lo doblaremos de la siguiente manera así como pueden ver y a continuación vamos a tomar un clip y vamos a introducir de esta forma así pueden ver y vamos a tomar un segundo clip ver perfectamente cómo se meten los dos clips bueno ahora lo que vamos a hacer será tomar de este lado del billete sujetar de este otro lado también y jalarlo en direcciones opuestas así y de esa manera los dos clips van a quedar unidos de esta forma Thank you. Entonces el pues truco consiste en, en, en retirar el billete sin tocar la botella amigos, si les gustó el video, denle me gusta, coméntenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa 2013 y espero tengan un buen día. Bueno amigos, si les gustó el video, denle me gusta, coméntenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran. Si quieren recibir más videos, suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo, visiten mi canal. Muchas gracias por su atención, yo soy Rafa Beck 2013 y espero tengan un buen día.